我们在淡水，我很喜欢淡水的夕阳。我老婆在等我，阿尼，我们，我把你带来淡水了。是我把你带来淡水。我一直说要来淡水，他都他一直不带我来。带你来晒太阳吗？嗯。你这个帽子，你还像皇冠？ 不要，我不要回家，不要。 <laughs> 好，让大家看一下我现在长什么样子好了。你可以站直吗？我觉得你很歪耶。我现在一定要 <laughs> 超有的这女人。你这么不舒服，我们回家好不好？不舒服，这样不会不舒服吗？这样很不舒服哎。 哈哈，时不时是这样很痛，抽去。即便这样，还是坚持要来淡水晒太阳。请问，落枕背会痛吗？有的人会啊，就是那条筋，如果就是痛比较长的话。我这么大声是害怕麦克风录不到我。 超可爱，受不了！超像中龙怪人的啦。嗯，你听到了吗？他这么痛还要来淡水，哦。 看你多不呆，满足吗？ <laughs> 地上是什么？你已经知道地上去了？ 是我们的吗？你要鱿鱼啊？你要花枝啊？我们不是点二号吗？二号是花枝跟鸡包菇啊。啊！坏，他很嗜毒哎。 我现在要来跟大家介绍一个非常特别的东西，各位很期待对不对？苹果的各位观众，iPhone 7。

我要转调，你就开始唱了。傻眼。哈哈，背很痛，但还是要看夕阳的女子，有个可爱？的夕阳，快看夕阳啊！我那时候刚在一起啊。 第一个约会地点就是淡水，那时候就是来看夕阳。当然啦，那时候有一个人的背没那么痛。嗯？怎么了？你好香哦。夕阳快没了。好，家一起看是不是？ <laughs> 哎，那没情调。我刚，我刚刚在说，我刚刚在说，就是 <clears throat> 我们刚交往的第一个约会就是在。 看夕阳，来淡水看夕阳，然后你在那边跟我说：“哦，要一起看是不是？”嗯？妙妙。 爱做鼻子的女子，我痛啊！ <laughs> 被套，要带你回家，你又不要？嗯？开夕笑回家好吗？再给我一份两蛋吧。好，好。你看要不见了。 哎，完全被遮住，什么都对不到。回家，走去买鸟蛋回家。嗯，还在痛吗？ <laughs> 大概中毒这样。 超超超超超像那个黑道的，而且还凶了点， <laughs> 好可怕哦！对啊，啊，带你回家休息，结束我们今天的约会行程啊。我们好久没约会，他都不带我来约会。对啦，就不带来了吗？所以我们才有今天的约会。回家休息，你有点痛哦。对，拜拜。 Thank you.